gadis kecil dan sumpahnya. Gadis kecil dan sumpahnya. Malam itu langit terkagum-kagum pada sumpahku. Aku tersipu membawa buku kecil duduk di tengah rembulan mengeja alif ba sampai ya lalu kubuka sebuah lemari kaca aku melihat pena pena merah muda menyala menatapku lantas melompat menendang kaca dan menyelip di antara jari jempol dan telunjukku. Aku teringat sumpah serapah yang pernah aku tulis di halaman yang tepat Tuhan tak akan rela. Gadis kecil dan sumpahnya menulis sejarah kolonial peradaban yang melipat tempo waktu dalam suram saat amanah proklamator disematkan pada nadi tua agar mereka tetap bisa merayakan kemerdekaan demi peranakannya. Tak akan kubiarkan Rabu meski tak terpuji sekarang sampai bunga berguguran di dekat makam pahlawan berdiskusi, aku akan tetap bersyukur, lalu menulisnya dalam-dalam. Gadis kecil dan sumpahnya. Mangga menjadi pelita di malam, menjadi pagi penuh mimpi, demi menjaga sumpahku, hidup atau mati, untuk menjaga negeri ini. Karya Firida Indrianti